嗨，头头，全身上下整理的彩，We go hard 才能活得像 paradise。Brand new，崭新的要更厉害，就是为了现在，感受我的 King vibe。每个敌人都在上，yeah，说点东西最直接，Click bang bang。 唱不完的唱在身边，永恒引擎不熄灭。You better roll fast，hundred eighty miles 肯定还不够，这场系数飙升机会多，披荆斩棘保持初衷，命运在手里要靠自己掌握。干净，视野不被局限，flexing on my way，有路抓紧每次机会，只会躲在后面跟屁青蛙他们理解。Let it roll，let it roll，yeah。 可以继续天马行空，满脑子的 crazy shit。I don't care，连硬币也正反两面。做好自己，懒得跟你黑白争辩。不断进化，提升到了下个 level。进化每个细胞，每个全方位的系统。b o r k so hard，没人看懂背后。努力我 own，都控我操控。Like yeah。我们高定分八星，鼓起鼓起勇气，把坏的代币全部都转为动力。我不想陪你玩这种。 可能还不够，场上选手飙升，记忆回缩，拼尽战绩保持出众。命运在手里，要靠自己掌握。安静，时也不被局限。Flexing all h a t on my way，有路抓紧每次机会，只会躲在后面更别期望他们理解。Let it roll, let it roll, yeah。 那时候。